about about درباره در مورد حدود about Do not worry about it. Don't worry about it. Do not یعنی نباش چی نباش worry نگران بودن about در مورد یا درباره it اون چیزه که داره در موردش صحبت میکنه Don't worry about it یعنی در موردش نگران نباش Don't worry about it Don't worry about it Please think about it. Please think about it. Please لطفاً think فکر کردن about در مورد یا درباره it اون چیزه که دارن در موردش صحبت میکنن Please think about it لطفاً در موردش فکر کن Please think about it Please think about it